سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت هاوڕێیان لە وانەیەکی نوێ هاتینەوە وەکەوەی کە ڕێکلامان بۆ کردبووە بڵاومان کردبووە باسیەوەکەین چۆن بتوانین ستۆریەکانی ئینستاگرام واتە ڤیددیو و وێنەکان سیف بکەین لای خۆمان واتە پاشەکەوتیان بکەین بۆ ئەو مەبەستا ئێستا باسی ئەندروید دەکەین وەکوی باسمان کرد لە فێرکارەکانی پێشوشە ئەو کەسانی کە سیستەمی ئاوێسیان هەیە کە ڕاستی خۆم ئایۆسم لە بەردەستا نیە بەڵام ئەو فێرکارانەی کەەوە من دەیانەوێتن بۆ iOS واتە آیفۆن یان آیپاد بۆ ئەوانە ئەوە با ئەگەدارمان کەنەوە بۆی هەمووی لە یەک ڕۆژە تۆمارکەین بڵاوکەینەوە بابێن سەر بابەتەکەی خۆمان دەچین بۆ پلیستۆر ئاسایی دەنووسین خۆی ئەمەشیان زۆر ئەپلیکیشنی تر هەیە بەڵام ئەمەیان لە هەمویان ئاسانتر و گونجاوترە ستۆری سیڤەر فۆر ئینستاگرام لینکەکەیم لە دیسکرپشن داناوە دای دەبەزێنین چاوەڕێکن تا دابەزێ دابەزی ستادێت بۆ سەر لکسکرینەکە خۆم سکرینەکە داگرین پاشان هەر ئاسایی لە ڕێگای هەژماری ئینستاگرامی خۆتەوە ئەیکەیتەوە زانیارەکان داخڵەکەی ئێستا کرایەوە جا لەو لاپەڕەیەدا ئەو کەسانەمان نیشاندا کە ستۆریان داناوە ستۆرەکان جا وێنەیە ڕسما هەر شتێکی تر بێ ئۆکەی بۆ نێمە دەمانەوێت بۆ هەردی سەلامی نازانین چی دانا بەڵام ئەم دوی داناوە ڤیددیۆی هەردووکی ڤیددیوە بۆ نێمە ئەمە داگرین ئەتوانی ڕیپۆستی کەیتەوە دووبارە پۆستی کەیتەوە ئەتوانی سەیبیکەی وەتوانی شێریکەی ئێمە ئەوەی مەبەستمان لە فێرکاریە سیف کردنە سیف داگرین پاشان پێمانناڵێتن کە سیف بوو بۆ ئەمەشان هەر داوانە دەکەین ئەمەشان ئەمە لە خوار پێماڵ سیف بوو بۆی بیکەینەوە ئاسایی بە شتێک هەر شتێک بەڵێ بەڕێزان ئەمەش ئەو فێرکاریمان کۆتایی هات